आणि मी विक्रांत विनायक आमच्या मुलाचं एक काउन्सिलिंग केलं आराध्य मस्के माझ्या मुलाचं आहे आणि एकदम छान त्यांनी आम्हाला समजून सांगितलं म्हणजे त्याच्यात प्लस पॉईंट खूप छान प्रकारे समजून तर माझी हीच रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही पण तुमच्या मुलांची डी एम आय टी काय सुविधा करून द्या फ्युचरच्या दृष्टीने फार मुलांसाठी चांगलं आहे तरी एकदा तरी करून घ्यावी थँक्यू